Nak ambil madu ke racun? Ambil mana? Madu. Dengar tu orang lelaki. Tetap ada. Madu. Ternyata madu. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan. cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya jaga ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, okay, uh, eh, sudah lama banget ya kita nggak ngereaksi video-video dari Ustadz gitu ya. Dan kali ini kita akan mereaksi lagi Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Uh, begini cuy, seperti biasa ya kalau kita mereaksi Ustadz Syamsul Debat pasti yang kurang uh, itu adalah kelakar gitu ya. Dan saya harus jujur cuy ya bukan sekedar kelakar saja gitu ya. Saya mau mereaksi eh, Ustadz Syamsul Debat, tapi lebih ke ini ya, pengajaran gitu. Dari segi berkeluarga, karena jujur aja saya juga ini sudah menikah, jadi saya masih butuh banget namanya pengajaran gitu ya. Kalaupun video Ustadz itu kelakar, itu adalah salah satu bonus untuk kita, hiburan untuk kita cuy ya. Tapi yang terpenting sebenarnya itu pengajaran sih sebenarnya cuy ya, pengajaran. Oke cuy, beberapa hari yang lalu saya sudah DM sama Ustadz ya. Saya meminta izin kepada Ustadz. Ustadz saya ingin mereaksi video Ustadz, boleh tak? Dan Ustadz cakap boleh saja gitu ya. Alhamdulillah Ustadz mengizinkan dan di sini saya mendapatkan videonya itu yang judulnya itu adalah Syamsul Debat Tiru Gaya Ustadz dalam Rencangan tiga Ustadz cuy. Oke seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa like-nya cuy ya Like-nya dan komentar di bawah apapun yang saya tak paham Dan pendapat korang, korang bisa komentar di bawah dan bantu like-nya juga cuy ya. Supaya mengembalikan algoritma YouTube saya cuy. Karena jujur aja untuk dua bulan ini tuh saya agak kurang mereaksi video dikarenakan channel saya ini masih tahap pemulihan copyright-nya cuy. Oke, langsung aja kita zoom tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 Okey. Anda ada masalah sakit lutut, sakit tumit, <coughs> bijak sakit, tangan kebas-kebas. Tangan Jawapan kebas, untuk masalah anda, susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni dengan hanya Ustaz berharga usaha, ya, susu, ya, susu ringgit saja boleh menyelesaikan masalah yang saya sebutkan tadi. Oleh itu, hubungi segera, tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Jadi, Nur kasih, cahaya kasih ha, macam mana nak bagi rumah kita ni bercahaya kan ha, macam mana nak bagi cahaya kadang-kadang kan dia boleh tengok tu dalam rumah tangga kita ni kan oh, ini, rumah tangga ni ini kan. menarik sebab ni kita selalu rumah tangga. kan kalau ustazah yang rancangan tiga ustazah tu kan bagaimana untuk membawa keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah oh, oh ini rancangan rancangan TV ya tiga ustaz saya tak faham cuy kerana judulnya seperti itu ya, judul videonya. Tidak tu kan. Saya pun tengok tangan cuy cuy contoh tengok tangan kan dalam diri tu kan. Leka kan. Ha, jadi sakinah tenang. Ada orang cakap cahaya tu tenang ya ke? Tapi yang pasti cahaya tu jelas, jelas nampak semuanya. Kan? Jelas. Dia tak jadi kalau dia tak jadi macam dia ketua keluarga ni, ketua keluarga ni diibarat ketua yang bawa ahli dia masuk dalam gua. Hmm. Perjalanan rumah tangga tu macam masuk dalam gua. Saya ni seorang pendebat memang selalu bawa analogi tu. Biar orang faham. Bila masuk dalam gua tu, dia bawa satu pelita. Yang nampak pelita ni, suami tu je nampak. Dia bawa. Huh? Hmm? Isteri tu kat belakang, kalau suami tanya pandangan, dia akan bagi tahu ataupun dia rasa lain macam dia akan cakap bang bang rasa macam salah ni bang tak betul ni. Suami tu yang nampak jalan. Kalau sosek laki tu sosek lah semua. Ha, <laughs> dah keluar dah lah. Ha, puih nahan ni tadi. Kan? ha. <laughs> Kalau sesat sesat lah semua. Ha, <coughs> ya. Ha, sosek pula dah kan. Ha. Kepala rumah tangga. Jadi mana ya? dia yang bawa tu? Jadi ketenangan sakinah tadi tenang. Mawadah kecintaan warahmah kasih sayang. Ada yang cakap itu cahaya dalam rumah. Dia seolah-olah dia niat tu, niat. Niat tu nak kena tahu tu. Kita nak niatkan nur tu apa? Ha, bayang, ni belum ni baru definisi tau, belum isi lagi ni. Ha, tak kira lah lambek start pun, kita tetap habis lambek. Ha, kan macam mana pula habis lambek ah, mula lambek nak habis copek Kan? Ha. Kita cuba agak-agak dah bunyi mengaji kat masjid kan tu berhenti. <laughs> Agak dekat-dekat maghrib kan. Takkan kita nak ajak sampai maghrib kan? Kita berhenti sebelum maghrib. Berarti ini okay. petang ya? Okey, tak. Hmm. Yang lelaki slow dalam hati kau ceramah langsung seorang tu kan <laughs> aku balik tu kan ha, jadi makna kata definisi kita niat kita apa niat ni mustahak atau apa-apa pun mesti niat nawai tu nak bawa keluarga niat, pergi mana niat, niat. kalau dia nak bawa keluarga tadi masuk dalam gua nak belega-lega kat tempat yang gelap gelap lah dia dapat kalau niat dia nanti nak bawa ke satu tempat yang lebih luas dekat dalam gua tempat tu lebih terang te jelas selesa ha, itulah dia dapat tapi kalau masuk masuklah apa dapat dapatlah itu jugalah yang dia dapat apa yang dapat pasrah ini ha, maknanya niat tu mustahak nak bawa keluarga ni bahagia dunia akhirat itu niat ya. macam kita lah nak set up ni ha? macam Ustaz Anas nak set up ni Ustaz Tarbiah Unais ni pun ada niat niat untuk apa ha, kan orang sekarang ni je tukar orang putih je tukar niat tu jadi objektif sebenarnya tu niat cuma orang putih tak nak lah tulis dalam apakah niat company ini tak ada niat dia tak tulis niat pun dia tulis objektif objektif ini adalah untuk mencapai niat tu Ha, tu sebabnya sasaran kita nak bawa ke mana kan kalau tu sebab jangan bila niat kita salah bila niat kita salah maka terpesonglah kita soset barek cakap ni sembilan soset <laughs> soset tak mana tomboh mana pergi anak kat sini mak kat sini tak ada sistem wahal semua wahal semua Nabi ajar dah sistem kekeluargaan semua Nabi ajar cara bercakap cara makan cara tidur semua cara dah termasuklah Jepun Jepun pun ikut kita tu yang 5S tu 5S tu Jepun ikut kita huh? Ha? yang 5S tu sisih seri apa lah tu kan tak kira lah 5, 5S apa sebab ni sebab kalau nak tengok dari segi sistem tu sebenarnya Nabi dah ajar dulu cara bercakap tertib Yalah. sedahnya yang hormat lebih Jepun dia tunduk macam oh. nak jatuh <laughs> Hai, kan? Ha, kan? <laughs> Dia ikut Islam sebenarnya tapi kita tak yahlah sampai macam tu kita assalamualaikum bukan yang tunduk juga betul betul betul tak jaranglah assalamualaikum je assalamualaikum tak ada orang kita mesti tunduk sikit assalamualaikum ya, mesti tak apa gitu ya automatik ke sana ke bau perasaan yolah kan bau perasaan <laughs> lah. yolah ada lah dia kena orang negeri sembilan nak cakap bau dia sana hari ni Assalamualaikum kan Assalamualaikum Salam yang nyawat pun Assalamualaikum ya. Ha, kan kena pula yang panjang tu tunduk lagi lama betul tak Ha. lalu depan orang tua menunduk tu kan ya, ya, lagi ya. dahsyat ya. pada Jepun Jepun pun tak tunduk macam tu kan cuma dia jalan kopit-kopit tu pakai kimono tu kan <laughs> pakai kopit-kopit jalan kan anak dara kita pun patut jalan macam tu jangan mengangkang jalan out tolak markah mengangkang ya. ha, jadi apakah dia ciri-ciri hari ni saya kongsilah beberapa tips eh yang pertama pilih pasangan yang soleh atau salehah dan taat dalam menjalankan perintah Allah. Ya. Kan? Ha. Ya. Soleh, soleha. Habis kalau yang dah kahwin ni macam mana? Ya. Itulah suami yang ada. Pemalih lah semayang tu. Contohlah kan. Tak apa. Renew. Renew. Kita renew kita punya ciri-ciri pribadi kita. Bang kita ni kan nak keluarga bahagia kita kena taat kepada Allah abang kita saya mudah-mudahan saya bercita-cita bang nak jadi isteri yang solehah yeah. abang bantu saya ya insya Allah. abang pun sama walaupun abang tak faham maksud solehah tu <laughs> ha, dia cakap kan dia tak faham dia terangkan nak ha, buka buku ya, tu pertama kedua pilihlah pasangan yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan daripada betul, betul, betul. kecantikan kekayaan dan kedudukan keimanan ketakwaan ya. makna dalam rumah tangga tu sistem tu jaga kena sibuk dia melawa, melawa untuk orang salah bukan salah. melawar untuk suami sibuk nak datang dengan ceramah kat luar tu baju apa nak pakai <laughs> tapi depan suami tak pernah pilih Hmm, baju kelawar. Baju mana yang paling kadang-kadang baju kelawar yang dipilih tu adalah merupakan baju kelawar itulah. Maksudnya itulah baju kelawar yang dikhaskan. Tunggu ya. Dari dulu saya bertanya baju kelawar itu kayaknya daster ya kalau di Indonesia cakap ya. Yang baju <laughs> baju ini yang besar gitu. Baju gimana sih ya maksud Ustaz itu baju kelawar? Tapi kayaknya menurut saya itu yang duster itu cuy, yang duster memang yang sering digunakan apa namanya ama-ama di rumah gitu ya. Kalau salah tak tolong do, tak, jangan cakap hari-hari basuh baju kelawar tu. <laughs> Dah basuh sangkut, basuh sangkut tu lah baju diulang-ulang kecuali orang yang datang dengan ceramah. <coughs> nah, ni orang luar ni yang pakai baju kelawar ulang ulang tu. Kan? Ha. jadi makna kata dia mementingkan keimanan dan ketakwaan kehidupan dia amalan hidup dia apa yang ketiga pilihlah pasangan keturunan yang terjaga yeah, ya, ya, keturunan. so kita ni anak pilih calon menantu tengok keturunan yang baik-baik siapa nama budak tu nama budak tu Siti Fadilah binti Anas Ih. Eh, Anas macam pernah dengar ni Anas mana Ustaz Anas tu lah oh, tu baik orang tu ha, kan? baru birthday dia minggu lepas macam cakap, kan? contoh awak cepat betul lah menentu kan contoh lah kan maknanya cari kan cari ha, ada banyak lagi nak bagi ni yang kelima ha, yang kelima keempat sorry <laughs> niatkan saat nikah tu beribadah kepada Allah itu ha, semua niat tadi niat nak pegang kita niat apa kita nikah ke perhubungan kita apa yang kita buat dalam rumah semuanya kerana Allah bukannya sebab benda-benda lain sebab bila kita niat berawal dari macam niat. contoh tadi ya saya sebut tadi macam syarikat tu dia ada objektif untuk buat ini ni tapi bila dia tak capai gagal lah yang paling kesian sekali tu sebabnya ramai perasan tak ramai orang kita orang lagi berniaga kejap tutup berniaga kejap tutup dah berniaga benda lain pula lepas tu tutup ya ya ya, ya. Ha. Kesemak apa? Di Indonesia sebab juga macam itu. Tak jelas. Ya. Kadang-kadang target pun tak ada. Kenapa kau berniaga? Dah orang berniaga. Aku berniaga lah. Oh, Nampak macam untung Macam untung aku pun nak lah berniaga Indonesia Jadi macam tu juga Bila ikut-ikut orang habis Itu sebab saya selalu bagi analogi Kalau contoh kita ni bukan jenis Contoh lah orang perempuan Dia bukan suka tengok bola Suami dia ajak pergi tengok bola Kat stadium Darul Aman tu <laughs> Pergilah tengok Itu pun tengok Apalah ni dia buat Maka bila sampai kat sana Apa kita dapat? Kita dapat penat aja. Betul, betul, betul. Yang suami kita tak apa dia seronok Kita pun tak faham Oh, menang hari ni. Ni ni apa mondo ini seronok sangat. Sebab kita tak faham dan kita tak tahu nama. orang nak mancing dia mancing. Dia kata macam seronok dia pun pergi mancing tanpa dia faham memancing tu apa. Bayangkan ini. Dia mancing dia bawa batang pancing dia pun bawa batang pancing. Tapi bila dia tak faham orang tu tembak dia pun tembak baling yeah. tapi kawan tu tadi baling ada umpannya jenis umpannya apa dia main baling kosong <laughs> sudah orang balik dapat ikan dia balik tak tahu dia pun tak tahu sepatutnya buat balik apa nampak jadi macam tu kita tak dia nak hidup kita kosong. jadi macam tu kan tu sebab Nabi kita datang Nabi kita datang menyebarkan dakwah untuk melengkap menyempurnakan akhlak kita sebab Nabi bagi guideline komplit semua dah kan menyempurnakan hmm. akhlak kita maka datang bagi buat macam ni buat macam buat macam ni lah lengkapkan tapi kita nak ikut ke tidak ke tidak kosong lah rumah tangga orang kahwin kita kahwin betul orang beranak kita beranak <laughs> tu saya cakap tadi akhirnya dia ada anak dia ada keluarga dia ada rumah tetapi bila niat dia tak ada tadi tak ada kerana Allah dia jadi sia-sia tadi sebab dia tak faham kenapa dia berkeluarga tadi Akhirnya oh, dia hmm, bercerai. Okay. yang kita dengar ramai orang kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai. Dah yeah, berapa kali yeah, kahwin yeah. kawan tu lah. Sebab dah lima enam kali kahwin, dia kata semua perempuan tu tak faham dia. Terkebalik. <laughs> Yang sebenarnya dia yang tak faham <laughs> pasal perkahwinan. Dia sebenarnya dalam perkahwinan bukannya faham pasangan yang utama. Tapi faham falsafah perkahwinan tu untuk apa. Betul, betul. Ada lebih besar target dia. Target dia kerana Allah. Le target kerana Allah automatik semua auto download baik semua. Dia auto download macam mana sistem semayang, macam mana sistem makan, macam mana sistem bercakap dengan anak, macam mana sistem ya, melayan belajar. keluarga, macam mana sistem mencari nafkah keluarga. Semua auto download sebab bila kerana Allah settle. Betul betul betul. Kenapa kahwin dengan dia? Sebab suka tengok dia pakai uniform. <laughs> Apalah? Abang Bomber I love you <laughs> Syukur dia dekat Abang Bomber Kan semenjak tengok drama Abang Bomber <laughs> Oh, oh rancangan hmm. sinetron ya Abang Habis lah. Bila kawan tu buka uniform Nah tak lawa lah. Takkan aku back jam pakai uniform <laughs> Ya ya ya Target dah tak betul nampak tak Tapi bila niat kena Allah selama-lamanya Bayangkan Zulaikha isteri kepada Nabi Yusuf dapik suami setampan-tampan manusia bila dah kahwin dia kenal Islam dia kenal Allah dia hmm. cinta sayang Allah sampaikan dia takut nak masuk dalam bilik suami dia Wah. sebab suami dia handsome dia takut sebabkan dia melayan suami dia leka lupa pada Allah sampai macam tu sekali sampailah Allah Ta'ala perintahkan Zulaikha pergi bersama dengan Nabi Yusuf ha. baca buka kitab buka syafatul kulub kita akan jumpa sampai jam tu sekali orang kita dapat bini lawak langsung tak pergi masjid tak sadar tiba-tiba dah seminggu sebelum ni elok pergi masjid dapat kahwin muda langsung bini pun meninggal dapat bini muda model pula tu pembaca berita contoh <laughs> contoh saya tak tuju sesiapa tau Ah, eh, jahat mulut <laughs> nampak tu. Apa pembaca berita kayaknya dia apa ustaz lagi singgung seseorang kayaknya cuy. Ya. Saya enggak paham ni <laughs> tiba-tiba aja pembaca berita tak, contoh gitu. Kan. Eh, Modern. tapi betul tu rezeki dia Allah Taala dah tulis. <laughs> Tahu tu juga siapa kan. Kan? ada sebab ada yang cakap. Apalah, inilah dia. Pilih yang muda-muda kau nak mempersoalkan siapa Allah Ta'ala bagi dia dapat bini muda cuma bila dapat isteri semua tu kan saya sebut pasal syukur ingat siapa bagi nikmat tu Allah Ta'ala bagi bagi itu syukur tanda syukur gambaran ketundukan kita pada Allah mana walaupun bini lawa macam mana tetap pergi masjid tadi ingat dekat Allah Ta'ala takut berpisah Hindu bawa pergi masjid sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tengok bini ada ke kan? tak kan tak tak tahu pula dia mana bini tu kancing cek bilik air tu ya Allah ya hebat biasa macam tu tak takkan ada macam tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tengah doa doa doa anak tak bah mak panggil balik eh, belum habis doa lagi ya, tu kan macam tu sekali kan saya ni memang kalau tunjuk gaya memang over sikit tak apa hal lah kan ni kan itu itu itu yang menarik kan? <laughs> Ya, itu yang menarik dari ustaz macam sahabat saya yang sama debat dengan saya tu Datin Nurjuma Juma tu Nur ha. sama dengan saya kita ha, doa lah kan mudah-mudahan dia bahagia dengan Sultan Brunei tu kan hmm. ah, nampak nampak nampak yang mula bisik bila weh <laughs> apa kita tak tahu kita tak dah lama Sultan dah, Brunei? Berapa tahun dah. Uh-uh. Dah dah dah. Dah. Ilaha illallah. Tengok orang lelaki, orang lelaki relax eh, sebab dia kena pun tidak juma tu <laughs> Lagi-lagi pun bodoh amat. Yang kelima, dia. suami berusaha menjalankan kewajipan sebagai seorang suami eh, dengan dorongan iman, cinta dan ibadah. Bila jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami dengan dorongan iman, dengan dorongan iman, cinta dan juga ibadah tadi, maka dia tidak akan terlupa pada semua benda-benda asas. Termasuklah memberi nafkah. Eh? Memberi nafkah, memberi keamanan, makna ketenangan dalam rumah tu. Suami punya kerja. Ya, yeah, betul. Mak bising-bising. Kenapa ni? La ilah, bah, sepah, sepah. Suami jangan. Mak kau dah bunyi dah. <laughs> dah bunyi. Biarlah dah. Eh. Pasrah. dia senang hati. Tak. Ayah kena dah, kenapa tu? Iya, iya, iya. Anu nak bunak ni sesepah. Nah, nah, nah. Long, kutip tu. Ambil letak dalam bakul. Hmm. Emak kan bising tu. Ni, ambil. Apa lagi? Tanah nah, tu, tu, tu, tu. Baju abang lah. Baju abang pada dah. Hmm. Selesai kan lah. Kan? Suami ni, dia punya peranan dia nampak. Apa juga masalah selesai. Jangan buat tak tahu. Itu yang perempuan jadi fed up tu. Fed Orang perempuan ni dia punya tu, dia punya action tu, dia punya tindakan tu melambangkan hati dia. Orang perempuan nak gambar perasaan dengan perbuatannya. Dia masak tu kalau dia kotuk kuali tu kuih, dia marah tu. Tang tang tang tang tang tang tang dia marah tu. <coughs> Macam ni apa? Hmm, hai. Ah, macam tu dia tolak kan? Marah tu. Kan? Tapi kalau macam ni, elok-elok. <laughs> Hmm. Minumlah dengan gaya minum kita pun tak tahu nak minum kan nak bawa dia masuk milik kita tak tahu rasa <laughs> tak dia punya lembut lah kan dia punya lembut dia punya lembut cara kan sebab orang perempuan ni dia pandai tau orang lelaki tu kalau dia bijak kan dia boleh faham lenggok badan isteri dia tu apa nak disampaikan kan orang perempuan kan pandai bab bisikan mengelirukan ni orang perempuan pandai hmm. ya orang lelaki kau confuse tu bang ada satu benda nak kisah nak nak nak, nak kisahkan kat abang ni nak kongsi apa dia tak ada apa maksud pun lah tapi orang sebelah kenapa baru lepas beli dapur baru tu je kita monung tu monung malam tu fikir apa maksud nak disampaikan bila dia ya, maksud yeah, yeah. dia takkan bagi saya saja besok tu dia cakap lagi bang ha, apa pula kali ni dapur orang tu kan tekan satu tiga menyala bang okay. habis tu tak adalah saja je beritahu tu yang kedua Ada dia biar macam tu je ya. tu hari ketiga dia cakap bang Rupa-rupanya bang Dia yang tengah tu panik Yang kiri kanan semua sejuk Walaupun ada api Letak tangan tak angus bang Habis tu tak saja share dengan abang. Sampai hari yang keempat. Bang dah kau diam jom pergi beli. Jom beli. Kita faham nah, maksud dia kan. Kan <laughs> orang perempuan kalau dia tanya banyak kali dia itu mana dia nak dia. tu walaupun dia cakap tak. Orang perempuan ni kalau dia kata tak nak tu dia nak. Kadang dia kata nak tu bolehlah tu maknanya dia tak nak. Itu orang lelaki kena faham betul. Tu orang lelaki yang lambat tu kan. Sampai sudah lah perempuan tu tak dapat. Melembab. Sudah sampai ke pejabat agama baru dia cakap. <laughs> Saya macam-macam lah saya buat. Kalau orang semua dapat emas, dapat baju. Saya tak dapat apa. Yang saya bertanya. Ya dia tak pernah cakap. <laughs> Habis yang sama dia saya kata orang sebelah ada ni orang sebelah ni tak abang tak faham. Kau tak cakap pun kau nak. Ah, ah, ah, ah. kan kadang-kadang ada setengah lelaki kita tengoklah nilai IQ suami kita. Kenapa ni? Kalau memang suami kita lombap cakaplah tu orang abang nak baju faham tak ha, cakap macam tu videonya hilang oh ni main bahasa kiasan bahasa kiasan tu minang tu sudahnya salah orang tu orang kelompok dia, dia siap dia panggil pakar pantun dia bahasa tu pakar pergi kampung pakar pantun assalamualaikum hasrat kami dari jauh ini bukannya apa <laughs> untuk memetik bunga di taman ha <laughs> ada kau taman dia tanya dengan kawan tak adalah bunga hidup dalam rumah ini oh, ah, yang mana satu pilihan hati tak lain tak bukan bunga yang kian lama mekar tapi masih belum dipetik orang berlarilah mak ke dapur malu mak sebab mak ibu tunggal dah lama mekar tapi tak dipotik yang anak dalam bilik tersipu-sipu dua-dua ngaku ni. Habis tujuh tak? Tujuh dah pada dapur. Amak yang jawab. Ha, jadi langsung kahwin dengan amak. Empat ha. tak. Tu Ini kayak film gitu ya. Ini kayak apa ya ini kayak skenario film je korang sadar tak skenario film komedi ya kalau ternyata emaknya juga sudah mekar sudah lama mekar gitu nggak pernah dipetik-petik gitu ya. Astagfirullahaladzim kebayangkan kalau ini jadi film cuy pasti kelakar setuju Oke okay, cuy, <laughs> kita lanjut lagi. Sebab eh, kadang kadang orang ni kena cakap tu itu orang. <laughs> Ha, cakap yeah, tu orang. Kenal alah. Kita bila dah kahwin dah tahu dah suami kita macam mana suami pun sepatutnya tahu dah isterinya macam mana kalau bini tiba-tiba masak atau lain macam ya kan makna ada contoh tiba-tiba masin sangat kadang-kadang suami dah tahu ini masin sangat ni hmm. adalah benda dipikir jadi lepas makan tu minum ya kan ya meh duduk ya. apa dia bang ada apa masalah ke nak share dengan abang cakap lah. tak ada <laughs> gara-gara lah. asinnya abang ni ay, eh, macam tu tahu cakap lah tak ada lah kawan-kawan tu ha apa dia dia orang pergi dia orang pergi Vietnam apa tu yalah dia orang kata kat sana kain murah ha, nak pesan kain ni tak abe Itulah dia orang cakap kat sana tiket pun murah. Oh dia pun ke sana. Oh nak pergi ke? nak ha, pergi ya. Nak pergi. Cakap lah nak pergi. Abang bagi ke pergi dia? Pergilah pakai duit kau sendiri. Abang tak kisah. Abang tak settle mak dah. Nampak. punchline-nya keren banget ya. Aduh. Tak suami itu memahami sebenarnya cakap tu tengah. Tak boleh bang, tak yalah apa itu. Pakai duit sendiri, enggak kena tolong. Kan, eh? Ha, jadi macam tu. Jadi suami jalankan tanggungjawab. Suami kena bagi tau, baju pakaian tu isteri kongkuang dua pasang setahun. Tengok-tengok, tengok-tengok, tengok-tengok, tengok-tengok, tengok-tengok, tengok-tengok, tengok-tengok, Kan? sekurang-kurangnya nak bagi lebih tak apa walaupun istrinya bekerja ha, tapi kalau istrinya tu tapi kalau istrinya tu sangat baik lah kadang rumah tangga <coughs> bang tak payah baju saya tu pandai saya cari sendiri abang jaga belanja rumah kita cukup dan yang kedua ha, macam biasa apa dia setia Wah tu point dia tu kan. Hmm. Ayolah, ah, ayolah, insyaAllah. Nah, Ternyata eh. video ini kelakar Seterusnya, ya. istri berusaha menjalankan kewajipannya sebagai istri dengan dorongan ibadah dan berharap reda Allah semata-mata. Ha, kan? Dia boleh tahu tu orang yang terutama perempuan-perempuan yang datang pergi majlis ilmu rajin ni. Sebab nak cari reda Allah atau mudah-mudahan. Datang dekat pusat tarbiah ni hari ni. Ha. Petang ni kan. Ha, bagi sumangan-sumangan yang sepatutnya. Kita datang ni kan. Ha, jangan datang kosong ni. Ya. Pergi sumangan. Contoh sumbangan kita ni meramaikan contoh ni sumbangan ni hadir ni satu sumbangan ni ya betul, betul. menghadir mengimarahkan majlis ilmu kan Wah, saya memang juga kalau termasuk... kita kita tak nampak ni duduk majlis ilmu ya? macam memetik buah-buahan di syurga kat sebenarnya tapi kita tak nampak kalau nampak lah contoh ah, kan ya Allah hey. Eh. tak tahulah macam mana penuh pusat tarbiah ni daripada pagi tadi sampai subuh dah penuh sebab orang nak dengar ceramah tak kira lah Syamsul Debat ke <laughs> Aida Jebat ke tak kira siapa datang tu kan <laughs> sesungguhnya Syamsul Debat dan Aida Jebat tiada kaitan <laughs> tolong jangan kaitkan saya dengan beliau <laughs> eh? ha. Ha. jadi maknanya mendidik anak-anaknya pun semua diniatkan kerana Allah sabar ya, ya. banyak-banyak yeah, yeah. sabar banyak-banyak Allah Ta'ala bagikan sistem tu lengkap nak anak sulung cuba tengok anak kita kan anak sulung ni kelebihan dia Anak nombor dua ni kelebihan dia. Nombor tiga ni kelebihan dia. Ada kelebihan ya, masing-masing. Yeah, Jangan baca kekurangan. Tu sebab kita tak boleh cakap. Harap alung lah. Kalau kau ni tak tak langsung tak berguna. Ah, Jangan. Itu, itu, itu, itu, itu. Sebab anak yang ini pandai ini. Anak yang ni pandai macam ya, ni. Yeah, ada kelebihan masing-masing. Dengan adik-adik saya. Dulu saya masuk sekolah boleh bungkus. Si lemak, gintil ke karipap, tolong mak saya. Boleh. Hmm. Kan? Okay. Ha, ah, apa, ngelek ke kuci tu. Boleh, insyaAllah pandai sini cuma bila bab buat kerja-kerja berat tu saya out sebab bila belajar kat universiti pegang pen dengan buku kan pernah sekali itu saya nak pasang nak konon nak buat landscape kat rumah saya ambil cangkul tu sengap sekali langsung saya telefon tolong hantar orang lah pasang tolong tanam pokok saya tak boleh saya ha, sebab saya ni memang bab itu saya kurang ya yeah, ya bab nak tu konsep pandai buat belum tahu ha, tapi kalau bab-bab berhujah ke kalau berdebat dulu wah tu aku bukan main lagi Bagi konsep pegang ya. pen tu boleh tu sebab bila macam bila hari korban kan <laughs> balik kampung saya baru pegang pisau macam ni kan eh da, da, da, da, da, da, da, da. duduk tepi duduk tepi orang kampung saya marah saya pegang pisau tu nak, nak nyiang daging tu marah <laughs> kan ha, dia suruh saya duduk kat bahagian timbang tu je timbang <laughs> bagi orang ha, itu je kan jadi masing-masing ada kelebihan macam adik saya nombor dua Adik saya nombor dua dia pandai berniaga. Sekarang ni mak saya boleh rehat adik saya nombor dua tu. Belum kahwin lagi. Syamsul kat nama dia. Hmm? Syamsul Amri, Syamsul Debat, Syamsul Debab, semua tu. <laughs> ha, Syamsul Dobi, semua tu. kan, nombor dua. Ha, dia dia tolong mak. Dia berniaga, dia boleh oh, masak oh, sendiri, okay. catering pun dia lebih baik sendiri. Yang ketiga pula dia pandai kira-kira. Dia jadi kontraktor dekat dekat Perak. Wah. Sukses ha, nombor empat, ya. nombor lima kembar. Adik saya ha, yang lelaki tu jadi apa ni belajar jadi chef sekarang ni pan, masak apa pun pandai Alhamdulillah ha, kemudian yang perempuan satu-satunya anak kesayangan arwah abah tu kembar yang perempuan ni dia pula jururawat Hmm. Memang dah nampak tokoh dia waktu arwah nenek saya sakit dulu. Dia yang bela, dia yang ni memang tokoh juru rawat betul. Maknanya setiap anak-anak kita ni dah ada kelebihan masing-masing. Nah, Jangan kita cakap kau ni memang tak boleh pakai. Kau tengok abang-abang, jangan cakap macam tu. Semua rezeki Allah Allah Taala bagi. Rupa-rupanya seorang yang tak pandai ni kan bila kita sakit dia yang belur kita. Nah, itu dia. Dia mandikan kita. Itu yang saya cari sebenarnya. Kita pun dah tak larat bangun, dia carikan makan, dia rupanya boleh masak bagi masakan macam kita masak tu. Dia boleh masak sedap, mana kita sangka. Itu sebabnya. Tak penting niat kena Allah doa lah yang terbaik untuk anak-anak. Jangan doakan yang buruk-buruk untuk anak, jangan. Ha. Nabi kita cuba tengok Nabi kan ha. Nabi kita sentiasa doakan yang terbaik Itu sebab Nabi kata tanda-tanda orang mukmin tu ada tiga Ada tiga kan Antara lah antara Yang pertama taat kepada Allah Yang kedua meninggalkan benda-benda yang haram Dan yang ketiga Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia Oh yang ketiga tiga tu yang borek tu ini nombor tiga ini ya. cuy. Itu sebabnya anak kita apa jahat dia buat dengan kita? Cuma dia nakal. Jadi doakan yang terbaik untuk dia. Janganlah sampai jadikan anak tu musuh. Aku tak nak tengok muka kau. Jangan. Jangan. Kan? Ha. Apatah lagi kita ni dengan masyarakat-masyarakat keliling kita pun. Jangan kita musuh kan dia orang yang tak ada apa-apa masalah dengan kita tak pernah bertegur siapa dengan kita kenapa kita nak musuh dia ha, kan nak cakap-cakap pasal dia kenapa kan lebih baik kita berbaik dengan dia sebab Nabi cakap orang yang buat jahat dengan kita pun Nabi suruh baik dan Nabi dah gambarkan dengan akhlak Nabi dengan beberapa kisah tak payah ulang lah kan masa maulud Nabi lu dah macam-macam ustaz tunjuk kan betapa Nabi bayangkan peristiwa di Taif tu baling batu Nabi tak ada Malaik, malaikat pun marah cakap nak ke aku timpakan gunung bukit bukau pada orang Taif ni biar dia mati Nabi kata jangan barangkali mereka tidak beriman mungkin anak cucu keturunan mereka beriman kepada Allah dan juga kepada aku betul betul makna Nabi tu lepas tu jangan sekali-kali cakap bila kita cakap macam tu adalah orang cakap itu Nabi kita ni bukan nak buat macam mana eh betul kita bukan nabi tapi kita kata kita sayang nabi ya ya ya sayang nabi akan ikut cara nabi ha macam tu kan ha. imam asy-syaukani pun kata kan salah satu sebabnya salah satu sebab doa tidak dimakbulkan adalah kita kata sayang nabi tapi tak pernah amal sunnah nabi ha apa nabi suruh buat tak nak buat tapi apa nabi suruh larang ha, nabi larang kita itu yang kita buat ha eh akan tiba masanya umat akhir zaman tu dosa yang dibuat dia rasa tu bukan dosa ha. macam tak apa-apa sebab dia dah biasa buat benda tu bercakap pasal orang mengumpik pasal orang <laughs> dah biasa tak ada apa lah cakap sikit ni bukan cakap apa pun sekarang tak payah cakap sekarang dia dah jadi keyboard warrior ha. keyboard tu bukan hanya dekat komputer kat handphone pun dah ada keyboard kan pilih keyboard tu nak keyboard bahasa mana godang meja ni kau sekarang ada pula daripada handphone tarik ada keyboard macam ni ha, type punya dahsyat ni sekarang kan semua dah ada nah ha, tu sebab eh, jaga doakan yang terbaik orang perempuan ni ada satu kekuatan kekuatan doa seorang ibu pergi kedai buku tu cari ada satu ustaz tu ditulis kekuatan doa seorang ibu ada sepuluh. baca Ha, tu sebab doa yang elok-elok. Ha. Nabi kita tu, Nabi kita dia tak pakai kuota doa. Ikutkan setiap Nabi, setiap Nabi, sebelum Nabi kita, dia ada sekali kuota tu doa dia dimakbulkan. Dia minta jadi. Tapi Nabi tak nak pakai kuota dia tu. Sebab Nabi simpan untuk syafaat hari akhirat. So. Hmm. Okay. Nah, ha, itu masa akhir-akhirat seorang semua tercari-cari, tercari-cari. Kita jumpa Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, tolonglah aku. Nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim kata, pandai-pandai kau lah masing-masing. Kayak wali dia. Tak ada dia. siapa ya. boleh tolong. Sampai Nabi kita je punya sayang ke umat dia. Umati, umati, cari umat dia. Ha, kan? Ha, yang itu tajuk yang lain lah. Tapi makna kata nak tunjuk kita tak patut sangat lah kalau tak sayang ke Nabi usaha kita buka pusat tarbiyah Unais ni pun semena anda termasuklah pusat-pusat tarbiyah yang lain buat antara usaha sebab nak mengembangkan dakwah ni biar orang ada tempek baguslah kat sini ada kat sana ada sini ada kadang orang cakap kenapa banyak-banyak cakap eloklah banyak kita ada pilihan nak pergi kebetulan hari ini beli barang kat pasar mini tu Ui, oh, oh, dekat dengan pusat tarbiyah ni ada ke kuliah hari ni ada kejap pergi ku tiga iya ke ha, masuk dia dalam tak kira siapa nampak berebut-rebut kita ni mengejar ilmu ni kan ha. sebabkan ilmu lah Imam Nawawi tak nak kahwin hmm? tak nak dia kahwin lah sebab nak nak mengejar ilmu ni Imam Ghazali pula tak nak ikutkan dia tak nak kahwin kalau sebab kalau tak sebab kahwin tu sunnah dia pun tak nak kahwin sebab banyak lagi ilmu nak cari sampai macam tu sekali lah eh? wah betul-betul ha. ya. ya ni Alhamdulillah ini. Hmm. Ha, ada yang duduk depan ada yang duduk belakang ada yang loket dengan air Gogam nak tengok air tu macam ayah samboi mbak kan. <laughs> kan. Kita pun apa air kosong ya, kan. Ada lah saja. Kan? Makna kata tak kisahlah. Dengan suasana macam ni semua Allah Taala kira so. Al bagus ni kamu. Semua Allah tak Taala tanya nikmat kita tu kita berjalan melangkah pergi nak menuntut ilmu ni. Walaupun atas simin. Mbak kata Ustaz Nazri atas simin. Ni okey simin macam ni ni. Kita letak ada kapet kalau tak simin betul tadi gatal nah ha, yang ni adalah miang-miang sikit kan sebab baru ada bau gam tak tak ada lah tak faham gua je tu dia baik seletip ni sempadan simin. yang ke depan ke apa tak adalah oh memang nyambung lah Okey okey. <laughs> temporary ha, eh? kemudian yang ketujuh suami isteri kena saling kenal mengenali ni nak cari cahaya ni nur kasih dalam rumah kena kenal itu sebab kita cerita tadi kan bila isteri kenal suami, dia badan benar mengenali ni bukannya sehari. Yang sebelum berkahwin kenal tu tak boleh pakai. Dah kahwin baru pakai. Itulah ciri yang sebenarnya. Ha, sebelum kahwin bukan main nak kontut pun masuk dalam bilik air. Takut terbau, takut terdengar. Bila dah kahwin mana sampai. Ya zam tak ada sekarang silu dah ayah patut dia naik signboard dilarang kentut di sini sila kentut di luar mengganggu keselamatan negara agak ah, tu kan Yalah kalau dulu kalau kenapa tak standard sama sebab memang sebelum kahwin lain. Iya. Sebab belum dapat. Dah dapat take things for granted dalam masa Jawa ni. Kan? Hmm. Eh, hmm. Patut jagalah. Tak. <coughs> dulu cover semua tunjuk dulu udang seko sebab susah mahal lagu udang udang tu racik lapan boleh <laughs> lidi tu pencungkil gigi tu cucuk bersilang suap hmm. kak mulut kak mulut kak mulut kan yang perempuan tu hmm awak pula awak pula awak pula <laughs> ya Allah kita tengok dia ni kan kalau tengok ni forever and ever <laughs> happy ever after ha, kan tapi bila dah kahwin menjawit baling segala bondo beli baling-baling botol maka tisu cawan tu sebab dia beli cawan plastik kan <laughs> sebab takut pecah kan hmm. Eh? Tu sebabnya orang dulu-dulu tak payah kenal sebelum kahwin pun. Oh, sistem orang dulu-dulu macam tu. Baru ya. bercinta. Tapi kena kenal. Sebab kenal ni nak kenal apa? Kenal dia kelemahan isteri. Isteri kenal kelemahan suami. Okey. Bukan selama ni kahwin hanya kenal kelebihan habis. Ya, oh, bagus ni, bagus ni. Manusia tak sempurna. Sebab kenal kelemahan itulah kita akan berusaha untuk bantu yang kurang tu menutupi suami pun macam tu tu yang tak betul bila dia bergaduh bila dia berpisah mengungkit kelemahan-kelemahan pasangan buat apa dah dia memang macam tu dia saya tak tahan yang paling saya tak tahan dia bercakap banyak cakap cakap cakap saya balik kerja penat pun cakap tidur pun cakap <laughs> tidur tidur pun cakap dia memang bercakap kau jauh yang bercakap kan kalau dia diam kan kau pening <laughs> orang perempuan kalau diam orang lelaki pening cuba orang perempuan satu hari besok dia yang cakap apa-apa nak air nak <laughs> nak makan lom apa kena kau ni cuba buat tengok mesti pening awak cakap lah apa hal ni cakap lah Suami mesti pening kepala ni Betul tak? Akhirnya baru dia tahu Betapa bernilainya loudspeaker tu <laughs> Loudspeaker Mana? kan? Iya Orang lelaki ni Cuba kan memang lah Dah pernah buat dah pun kan Protes dengan diam macam tu Apa tak tahu eh, kan Suami awak cakap lah Cuba cakap Awak tak cakap ni saya tahu Betul dia cakap kena marah balik kan Betul tak cakap Ha tu semalam cakap tu Cakap saya marah balik Tak adalah Ada slow dia balik kan betul <laughs> sebenarnya jadi makna kata hargai apa yang ada hmm? Eh? kemudian yang ke-8 berkomitmen menempuh perjalanan hidup sebagai suami isteri maknanya komitmen tu apa makna sanggup kita menyerahkan diri kita nak buat apa juga sebab kita tahu dalam rumah tangga ni macam-macam dugaan dan pencaroba tanyalah kan dulu siapa yang tak susah masa mula-mula kahwin dapur gas pun tak ada Dapur gas ada, gas ada, duit tak ada. Gas dah habis. <laughs> pernah tak jadi tu? Pernah, pernah kan? Pernah. Tetapi akhirnya semua sikit, sikit, sikit, sikit. Dia menggalakkan kita ikhtiar. Usaha. Akhirnya berkat kita, keikhlasan kita. Keluarga kita berapa ramai ni? Ah, ramai orang-orang lama. Ha? Berapa ramai anak dah besar-besar. Anak dah masuk universiti. Anak dah bekerja dah pun. Sebab apa berkat apa? Ikhtiar kita, sabar, ikhlas kita dalam hubungan kita, komitmen semua kerana Allah. Tu sebab saya bagi tu, saya bagi tips tu. A B C D E dalam keluarga ni. A B C D E. Ha, apa dia? Tunggu selepas ini. Wah, dah macam dalam radio. Saya dalam radio lah, kau jual. Tunggu selepas ini. Kan? Okey. Ya, okey, sambung balik. Saya kan tunggu selepas ni. Tunggu selepas. Puas betul orang lah menunggu dah kan orang tu duduk dalam radio apa tengah dekat kereta tu tengah dalam radio tu kejap lagi nak turun nah tunggu pula turun tunggu lagi kan <laughs> ha, tak apa saya habiskan ni dulu yang kesembilan suami mengajak anak dan isterinya untuk beribadah bersama-sama tak kira lah apa juga ibadah ha, bila ibadah korban poi sesama bawa semua poi. tahun ni kita korban apa tahun ni tak ada tak mampu tak apa kita join aja korban apa tahun ni tahun ni untuk Unta. Ui, basah binatang eh. Unta. Tengok. Jadi bila bawa keluarga, bila beribadah bersama-sama tadi, anak dapat tengok, anak tanya, kenapa kita kesembelih unta tu bah? Sebab korban. Kenapa korban tu bah? Jadi kita pun boleh explain anak kita tahu. Ini dengan abah-abah pun tak pergi. Lepas tu anak besok kita suruh, kau masuklah korban. Kenapa nak korban? Dah tua-tua pun tak faham lagi kenapa nak korban. Nampak tak? Itu sebabnya eh, penting dalam keluarga tu. Eh, beribadah sesama, semayang sesama, mengaji sesama. Kita boleh bertadarus dengan orang yang kita tidak kenal. Pada bulan Ramadan. Tadarus, habis satu juzuk. Kenapa keluarga kita tujuh, lapan orang kita tak boleh bertadarus di rumah? Ha, jangan tunggu bulan puasa saja, mengaji. Ha, Abah baca muka surat satu. Mak baca muka surat dua. Adik baca muka surat tiga Alung surat empat Keliling pusing Sadakallahul azim Tak sampai sepuluh minit settle Tapi tu pun tak boleh buat Macam mana? Kan? Ha, nampak Beribadah bersama-sama Semayang, mengaji, zikir Malam ni baca yasin ha, Malam ni dalam sebulan sekali Malam ni baca yasin Kita baca yasin ke rumah ya Berjemaah semua Ini ke mana-mana ha, Jadi tak Itu ada masalah tak lah. kan? Baru ni saya ceramah apa? Ghuraba. Ghuraba di bumi sendiri dekat Institut Profesional Baitul Mal. Kan? Asing. Kadang-kadang perbuatan kita tu kita rasa, "Ish, aku seorang je buat." Kita lah rasa segan buat benda baik. Allah Taala suruh. Buat aja. Dan benda baik yang kita buat tu memang dah ditulis dalam Quran tu sampai masanya nanti bila kita ni mengaji ke kita buat benda baik ni kita pula dipanggil dianggap asing. Lebih ramai yang menentang daripada yang mentaati. Ha, tu kena ready. Biasalah tu. Tu sebab tak ramai orang buat pusat tarbiah ni. Ha, kan? Ha, jadi hari ni, ha, kalau boleh sumbang-sumbang lah. Sebanyak kali saya sebut. <laughs> Kan? Tak sempurna kebajikan seorang mukmin ni selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dia cintai. Ha, sumbang. Hari ni ada tabung kan? Ha, ada tabung. Ha, ada. Ha, tu, ha, tabung. Nanti sumbang. Tak dapat bagi sikit, bagi banyak. <laughs> Ha, mudah-mudahan sebab ada bahagian kita biar kita ni berlumbur-lumbur saham benda-benda baik saham akhirat pergi ha, sebab benda ni berterusan eh? berterusan pergi ha, sebab orang yang mati tu pun orang yang mati tu kalaulah dia apa kalau dia boleh bangun balik benda pertama dia nak baik sedekah lah tahu Rashid Husin Datuk Rashid Husin yang RHB tu pengasar RHB tu baru-baru ni dia beli tanah bukan baru-baru ni lah dua tahun lepas tiga tahun lepas dia beli tanah di Seremban dua sebab dia niat nak wakafkan nak buat masjid niat atas nama mak dia empat juta ha. macam kita kalau ada empat juta kan eh, macam niat lah, tidur tak duit tu dia keluar empat juta lepas tu bila dia buat dia tiba-tiba buat muka terperanjat ya Allah apa dia terperanjat dia terlupa untuk diri dia sendiri dia cari satu lagi tanah dia buat satu lagi masjid niat entah nama dia lah pun berjuta juga lah saya tak ingat berapa juta macam tu orang nak baik-baik dia tak ada rasa apa sebab dia tahu semua daripada Allah hmm. siapa yang rasa kan siapa yang rasa duit dia kalau keluar ni kan wih habis duit aku ni kan eh, tak, tak, tak. Ha, ah, memang habis ni walaupun tak keluar tetap habis tapi orang yang rajin bersedekah tiba-tiba ada lagi tiba-tiba ada lagi ya, tiba-tiba ya, ada ya, lagi ya. insyaallah yakinlah dengan rezeki Allah ya. ha? ha kemudian yang ke-10 suami isteri selalu memohon kepada Allah agar diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah doa ke Allah taala banyak-banyak kita memang usaha nak jadikan keluarga kita ikut tips saya sebut tadi 1 sampai 10 ni memang memang kita usaha tetapi minta Allah taala mudah-mudahan Allah taala bantu kita Ya, Allah Ta'ala tiupkan, berikan kesedaran pada ahli keluarga. Supaya sama-sama ikut jalan yang baik ni. Ha, eh? Yang kesebelah, suami secara berkala ajak isteri nak ziarah sadar mara dan melihat tempat-tempat berziarah untuk kecintaan terhadap Islam. Ha, pergi dia berjalan ziarah tempat-tempat yang baik. Jom kita pergi ke mana? Ha, contoh, jom kita pergi ke Korea contohnya kan. Korea. Pergi Korea pergi mana? Pergi ke Itaewon. Itaewon tu ada satu masjid. Lepas tu tengok masyarakat Islam kat sana macam mana. Pergi dia ke China. Tengok dia dekat China, betapa dekat China tu paling padat sekali tempat duduk dia adalah tempat orang Islam duduk. Paling padat. Kalau kita pergi ke China, ha, ni saya pun tak sampai lagi dah tapi orang cerita kat saya. Oh, macam mana kita tengok rumah kungfu dalam cerita kungfu tu yang ada pintu besar dalam tu ada laman batu tu. Kita baru jumpa rumah kan macam lah rumah dia orang tapi dia orang Islam oh. ha kan baru kita tahu oh macam ni Islam kat sini tapi rupa-rupanya dia orang ada satu masalah apa nak dapat bekalan air bersih payah contohnya macam tu Pasir. tengok orang Islam di India <coughs> teruknya lah ambil pengajaran oh tapi dia orang tetap tak tak tinggal Islam tetap beribadah di Kemboja tengok macam mana orang tu susah tapi tetap nak laksana Islam mufti negara Kamboja tu dengan gaji 300 sebulan nak bangunkan Islam di seluruh negara Kamboja bukan mufti negeri tu mufti negara Kamboja 300 sebulan nak buat apa jadi apa dia buat dia dengan akal pemikiran dia yang bijak itu dia ambil budak-budak muda yang umur 15-16 tahun yang ada potensi bagus mengaji bagus apa hantar pergi sekolah-sekolah pondok dekat Malaysia ni lepas 4-5 tahun dah pandai panggil balik suruh dia mengajar pula hmm. masuklah saya jumpa ada seorang ustaz tu ustaz Fauzi umur baru 20 tahun dia belajar pondok kat kedah lah bila saya jumpa dia dia kata sekarang ni dia, dia tengah ni lah apa tengah nak cari belanja untuk apa tu sebabnya kalau ada kan nak sumbang-sumbang oh, berarti di Malaysia itu kebanyakan India Muslim ya atau gimana sih Ustaz cakap pun boleh dia budak ni belajar mengaji ha, pegang macam ni Al-Quran rehal pun tak ada bersela bawah garaj macam garaj parking yang bumbung zeng dengan tiang je atas tanah dia ni ha, mengaji lepas tu tanya-tanya harga dia dia orang sekarang ni tengah usaha itu dapat kita yang tahun lepas kita bagi bagi sumbangan tak banyak lah lebih kurang sebab kos dia kursi dengan meja setiap seorang untuk mengaji selesa untuk belajar agama tu meja je 20 dolar US ha, meja satu satu meja satu meja itu kursi pun dalam 15 dolar US macam tu jadi dia nak lebih kurang satu orang tu 100 dolar US jadi kita collect grup Malaysia banyak dan tak kurang juga grup Malaysia ni ada yang kutip duit tapi tak sampai sana banyak juga sanggup <laughs> tu nipu tu sanggup Ha, jadi kita ni bab sedekah tak ada masalah. Jangan risau kita dengan Allah Taala. Niat kena Allah. Ha, lepas tu janji saya tadi A B C D E. Apa dia? A Allah segala-galanya nak selamat hidup ni. Allah segala-galanya. Ah, hilang tak adalah. lagi. Apa benda pun dalam hidup kita Allah segala-galanya selamat. Tu sebab dia letak A tu. Allah segala-galanya. Semayang, ibadah kita, jaga anak jaga isteri semua kena Allah kahwin kena Allah sebab saya sebut tadi awal tadi nawaitu niat kita bawa keluarga kita ya ini Intinya ya niat tu maknanya kita niat, nak menuju ke mana ya. jadi macam lampu celait lah ni sebut sebut torchlight <laughs> celait <laughs> lampu torchlight bila torchlight tu kan kita tu niat kita tu kita suluh sini Kenapa bila dah suluh sini? Itu niatnya. Allah Ta'ala dah ajar itu. Nak pergi ikut juga jalan gelap. tu baik apa? Ah, Kebanyakan orang bukan tak tahu. tu yang ada seorang sahabat saya tu. Saya baru ceramah <laughs> yang lepas. Saya cakap dia dah berubah. Hari ni rupanya dah berubah balik. <laughs> kan? Tak payahlah cerita siapa. Hmm. Lu fikirlah sendiri kata Nabil. Kan? <laughs> dah suluh situ. Kenapa nak ikut juga jalan gelap? Ha, bukannya tak boleh fikir, boleh fikir. Ha, kenapa kena pakai tudung? Senang ya. Pergi kedai, pergi kedai makan. Lauk yang terbuka, lauk bertutup. Mana nak ambil? Lauk bertutup. Ni tak apa lalat perakan kat situ dah. Tak lalat penuh. Nak makan ni kau? Kalau makan juga sakit perut jangan salahkan orang. Betul tak? Kerup kerap, kerup kerap. Tak lalat tu dikunyah. kunyah. Lepas tu marah sakit perut. Oh, uh, tahu sakit perut. Siapa pilih? Ya. Yeah, yeah. Siapa pilih? Kan? Itu istilah, kan istilah lagu sederhana kan? tapi. Madu di tangan kananmu. Racun <laughs> di, di tangan, tangan kirimu. <laughs> Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Jangan tunggu dia bagi kita ambil. <laughs> Nak ambil madu ke racun? Mek mana? Madu. Dengar tu orang lelaki. Tetap aduh. Madu. Ternyata madu. Aduh, Ustaz. Saya juga terjebak. Pilih mana madu ya madu. <laughs> tetap ada usul-usul itu soalan <laughs> tak adalah maksudnya benda baik dah ada nak ambil benda buruk buat apa tak iya kan iya dia kan analogi sebagai analogi macam kita kan nak pergi ke satu tempat kita boleh pergi contoh nak pergi ke pasar ada dua jalan ada dua jalan satu jalan tu kejap dah sampai satu jalan tu jauh tapi sampai juga yeah. beza dalam setengah jam atau lima belah minit tapi jalan yang dokek tu berlubang-lubang ada ular ada lipat, dah ada seorang pernah jatuh kat situ sekarang pilih nak jalan mana yang jalan lama kalau saya maksudnya yang jalan jauh jalan jauh Jalan-jalan jauh. Jalan jauh. Jalan jauh tu memang panjang. Sabar. Ya. Sampai yeah. selamat. Tak ada masalah. <laughs> Karena saya jalan oke. Okay. Ini cuy, karena saya memilih ini karena saya fobia gitu ya, dengan kecepatan yang cepat-cepat gitu. Kalau berkendara itu yang laju-laju itu saya saya tetap bisa cuy. Memang copek sampai tapi dengan kena songe dengan kena tungau tu tak tungau. Nah, ha, budak lelaki tahu lah tungau <laughs> kan. kan kono tungau jatuh luka yeah. dah jatuh ikut lagi jalan tu nak salahkan siapa salahkan diri sendiri yeah. Tak ada. Hari ni saya banyak pakai ilmu mantik ni. Analogi ya semua. Yeah. Tak, tak. Hidup kita pun macam tu. Tu sebabnya eh, kita ikut cara Islam. Selamat. Tapi kena sabar. Kena sabar apa? Sabar dengan dugaan-dugaan. Termasuklah mulut-mulut orang. Ya. Yeah. Ah kau. Yo-yo baik ni. Wah kau main lagi sekarang. Tudung labuh aku nampak. Contoh orang cakap. Tudung labuh. Sabar pedulian memang saja Allah Ta'ala datang orang macam ni nak uji kita jangan berbelah bagi Ya Allah kau tak yahlah cakap macam tu aku ni bertudung ke apa semua kena Allah insyaAllah kena Allah Jom, itu jawab Itu cakap dia. Biar ada pek lah kat dia. Zap, terbakar. Macam dia. dia Wah, kau sini ku ya? Tak. Mudah-mudahan kau pun dapat sama macam aku. Asyik. Kan? kan? jawapan yang keren dah, dah ada lah kan yang sebut tudung yang tudung yang tempat yang tudung oning tu <laughs> tudung oning tu ada yang labuh ada yang tak kan labuh dah mula dipertikaikan satu dengan yang lain tak payah fikir jenama oh, kita pakai tudung ni bukan fikir itu fikir kita nak tutup aurat elok sudah untuk jangan kan kan pakai jawab ni labuh botol macam telokong <laughs> tak sama dengan orang tak ya boleh dah kan tapi makna kata sesuai tutup aurat sudah matlamat utama apa tadi Allah segala-galanya ingat tak Islam is first class oh mak tu kan sampai masuk tu Allah segala-galanya selamat kita betul yang kedua B yang tadi A B B bantu membantu sesama ahli okey bantu B. ambil peranan masing-masing Ha, dia sebenarnya ada A sampai Z tau tapi potang ni sampai E je <laughs> sebab supaya ada sebab nak panggil lagi nah kan kita akan sambung tau nanti F G H I teknik marketing yang keren dalam 6 7 bulan lagi saya datang sini <laughs> ha, naik comel lah orang rumah ni pahal ni selalu bona ni pagi ni kan ha cawangan baru dibuka ha, nah, kan? tak apa tu sebab saya kena baik dengan Nas ni dia jadi messenger tu <laughs> jago Okey. Ha, jadi makna B bantu membantu. Bantu membantu ikut keupayaan masing-masing. Itu sebab bila kita bergotong royong dalam rumah. Sebab macam Nabi kan. Nabi bantu isteri cara apa? Nabi tak suruh isterinya buat benda yang Nabi boleh buat sendiri. Itu salah satu cara Nabi bantu. Tapi dalam pada itu, orang perempuan memang kerja dia banyak. Betul tak? Betul, betul. betul. Ha orang perempuan suruh laki basuh memang dia tak bagi punya dah hapok kain semua dicampur kan suara dalam dengan telokong sekali itu kalau laki tu sebab dia masuk semua tak apalah dah basuh bersih bersih semua Oh, kan? Suara orang perempuan tu siap niat Basuh ni apa? Yang ni untuk anak apa? Cuma yang orang perempuan merayu sekarang ni dia tulis surat kepada Suranjaya Teknologi tu supaya doreh lah cipta mesin lipat baju. Kan? tahu dah. Ha, tahu yang tu tengah diusahakan ha, sekarang mesin basuh dah ok tak ada lagi dah rompin basuh tepi sungai macam cerita bentayan rompin tu kan <laughs> tak rompin bentayan tu lah yang bawa pergi kan pergi tepi sungai tu kan kan sambil nyanyi lagu angin bertiup di era-era berapa itu ya kelapa banyak bana lah lagu petang kan <laughs> kan ah, biar dia lolap batang ni kan bantu suami apa suami nampak isteri kat dapur tanya at least yang ada apa-apa boleh abang bantu ni masak nak apa-apa ke cakap lah, nak abang beli apa-apa kat kedai nampak dia kemahiran dia beli barang ya yeah, ya yeah, kemahiran yang tak ada bukan beli semua satu benda boleh jangan cakap apa banyak ada apa-apa bang tolong beli tu abang ah tolong beli bawang musa ha ah balik tu dia beli seluar besar <laughs> ha, tu apa kak pula dah dah tu tua ni kan ha. dia boleh beli barang tu salah satu cara tolong isteri nampak suami basuh motor jangan tanya basuh motor bang tak, kau tak nampak kau tengah lipat kain gitu <laughs> kan? Kan lah kawan tu. Kan? Ha. Bang basuh motor kejap bang. Pergi buat air. Nah bang, minum dulu bang. Ni air sejuk ni. Sian abang penat. Eh, apa ni? Apa maksud? Alah, minumlah dulu. Sekarang dah cair kena tak sedap lah. Ya. Ayolah, yeah. dia pun minum. Ustaz Agus. Lu pada tadi kau orang tengok air ni semua kan. Nah, jadi lepas tu cara salah satu cara tolong. Bila kemaskan rumah. Kan contohnya gotong royong besok kita bersihkan laman rumah kita. Ayah mesin rumput, yang anak sulung tarik kaut rumput tu yang mak buat air dengan mihun dekat dapur hmm. bahagian masing-masing department masing-masing anak yang kecil tu pun nak tolong nak tolong anak tolong cuba itu tu tu yang kemuncuk-kemuncuk tu cabut dia pun cabut di tepi-tepi tu cabut tu je penat ah penat ah penat tak payah buat <laughs> dia yang kecil kan penat maknanya lah. function dia tak bantu membantu sesama ahli ikut keupayaan masing-masing Jangan tak. jadi malah. Ni tu yang jadi perempuan jadi penat tu bila dia buat semua tetapi orang lain tak tolong. Ha. Lelaki kalau buat semua isteri tak tolong pun dia penat. <laughs> kan tu sebab mainkan fungsi masing-masing. Si, si, cakna dan mengambil berat. Apa cakna? Ha. Apa maksud cakna? Cakna mengambil tahu. Ha. mengambil tahu dan mengambil berat. Balik tanya awak sihat. Cak. Apa khabar? Cuba sekarang hantar WhatsApp sekarang. Hantar WhatsApp ke suami. Semua hantar WhatsApp ke pasangan. Assalamualaikum bang, apa khabar? Macam tu ya. Mesti tak ramai yang jawab Waalaikumsalam Khabar baik Awak macam mana Kelas okey Takkan ada je macam tu Kebanyakan yang jawab Salam baik Apa hal ni Itu ha, dia Itu ramai Sebab tiba-tiba tanya punchline kita kan kadang-kadang whatsapp kalau dengan orang yang bukan ahli keluarga cepat jawab betul betul eh, tak faham ni papa papa oh, tak boleh ni itu yang semalam ke siapa hantar whatsapp uh, saya dapat tu kalau uh, perempuan dengan perempuan jarak call dia berapa minit 15 minit lelaki dengan perempuan 20 minit uh, perempuan tu kepada boyfriend dia miss call sekali kemudian dia akan call balik suami kepada isteri 3 minit paling lama isteri kepada suami 14 miss call baru dapat call balik ada contoh <laughs> ada contoh ada contoh <laughs> kadang-kadang dia tak ada hal lah biarlah biarlah dia boleh biarlah tu ha, kalau saja-saja kena pula time tu isteri memang dalam kecemasan berdosa ingat tu saya tak keluar ke fatwa ni dah tapi benda menyakitkan hati isteri tu isteri tu perlukan dia kita sebagai ketua keluarga kena support dia kena tolong dia kan hmm. tapi kalau memang dia tak dong ah, tak apalah janganlah abang berapa banyak dah miss ini tengok handphone ya Allah banyak dosa abang hari ni tak kadang-kadang dia silent tengah mesyuarat tu lain ha. ini saja-saja saya cakap tadi eh nah, ha, si cakna dan mengambil berat cakna tu cakna. mengambil tahu mengambil berat ambil berat isteri dah sakit aduh bang tak tahulah apa kena Tu yang saya keluar kat radio baru ni kawan -kawan, Ada seorang kawan saya Dia makan 6 bulan tak buang air Wah ya, Allah Ta'ala uji dia Perempuan Makan macam biasa Tapi tak buang air Enam bulan Orang pun tanya mana payam Tak, tak payah jawab lah 6 bulan tak buang air besar Kan? Ha, lah bawa pergi klinik Suruh so, check tapi kes dia tu pergi jumpa doktor, doktor cakap tak ada sakit apa. Oh, tak ada sakit apa. What? Ekstrim okey, perut semua okey. Pelik, memang pelik. Atau ah, Lepas masuk jadi daging kan dia? Eh? Mana dapat dia buang air, langsung kenduri. Kenduri sebab boleh buang air. ha, <laughs> no. ha, <laughs> memang betul. Bukan kata saya buat cerita buat, buat cerita kelakar lah. Oh, berarti betul. nyata ini ya. ya. macam-macam penyakit hari ni itu saya cakap. Benda-benda pelik banyak. Kan? Ha. Jadi nampak isteri pening, pening. Jangan alah kau ni kajak-kajak pening. Cuba ambil borek. Pening kenapa? Pening macam macam biasa kau tu. Tak, tak, tak, tak. Dia macam yang hari Selasa punya hari Rabu. <laughs> pening dia lain. Lah, ilah, ilah, pening pula laki tu dah. Ha, jadi mana nak tahu penyakit apa? Migrain, kau apa kau nak tahu? Kan? <laughs> Rupanya stres. Contohnya mana tahu? kan ada kan penyakit banyak berpunca besar contoh macam saya dulu pernah kena penyakit gastrisis kan gastrik kan rupanya gastrik ni ada dua satu gastrik yang memang tak boleh lambat makan dengan tak boleh makan benda-benda pedas ada satu lagi stres berpunca dari apa ni gastrik sama, berpunca dari ya? stres sakit saya ada. ustaz ya bila kita stres pun masuk angin jadi ha. tu sebab kadang-kadang dia jaga juga ha. kat rumah stres stres orang perempuan jangan pendam-pendam dalam hati dia boleh bawa penyakit yang lain kalau ada masalah cakap cakap dengan suami tu bang saya tak tahu ni saya ada benda nak cakap ni boleh apa dia saya terasa hati sangat dengan abang apa hal <laughs> dengarlah saya bukan marah abang ni nak kongsi je abang itu birthday saya bang langsung tak tak ada cakap apa-apa pun kat saya yeah. tak ada bagi apa pun kan saya bukan minta pun tapi <laughs> Yalah birthday kan Saya tengok Ustaz Anas itu birthday macam-macam dapat Dia <laughs> tak minta tak mau <laughs> Contoh kan Cakap jangan pendam Orang perempuan banyak jadi sakit dalam hati yeah, Penyakit-penyakit stres dia. Ya. Migraine apa semua dapat sebab pendam banyak Jangan pendam dia bila stres banyak, dia pendam banyak, gas-gas banyak terkumpul akhirnya tu yang sampai perut, sakit dia sampai dia kan dia dia dia punya apa tu gastrik sampai krimpel tu dalam perut tu macam diperah-perah oh, atau sakit tu kan? mungkin mungkin saya seperti oh, itu juga sih ya memang terlalu banyak saya tak boleh lupa kalau cik. gastrik ni depan apa dekat dalam mangkuk jamban tu cenia ah, muka mengadap tapi tak keluar kan ya, saya Buang air, tak boleh apa tak boleh kan ha, macam macam lah eh nah itu oh, berpengaruh dengan stres ternyata ya disebarkan di dalam keluarga benda-benda baik macam hari ni kita dah tahu dia. Ustaz Tarbiah Unais tanya, Ustaz Anas macam mana jadual dia? Siapa yang boleh datang? Bila nak datang? Kalau budak-budak umur berapa sesuai datang? Masa bila ada buat kelam mengaji ke tidak? Tanyalah. Hmm. Jadi kemudian disebarkan balik rumah sampaikan, "Bang, ni ada jadual. Kalau abang free, abang pergilah." Disebarkan. Yang suami pun sama. Ha, hari yang ni ni kita pergi sama-sama. Ramai-ramai pergi. Macam tu. Nampak suasana dakwah. Dan I elakkan pergaduhan. Kalau boleh tu gaduh tu eh, eh, sifar lah. Elakkan. Per- ha, bincang tak apa tapi jangan gaduh-gaduh. Ha, banyakkan perbincangan musyawarah dalam ah, keluarga. Ya, musyawarah. Macam tadi lah cakap masa tak dapat hadiah tadi. <coughs> bincang elok jangan bergaduh. Bergaduh bukannya dapat hadiah pun bila bincang kadang rupanya la ilaha illallah. Abang memang terlupa. Sebenarnya abang dah beli dah hadiah tu. Azim. Ada dalam kereta. Abang hadiah, abang hadiahkan apa? Yeah. Uh, iPhone 7. Ah, Aziz. Oh. Eh tak tak tak tak bukan Note 7. Note 7 bang. <laughs> Ya Allah. Abang ingat apa ingat tapi tak sampai lah balik rumah salah. Bateri dah meletup. <laughs> tu yang abang tak bawa balik rumah tu abang bukan abang ingat dia pandai betul bagi alasan suami <laughs> kan yang sebenarnya dia tak beli dia cakap lah telefon tu meletup kan nah ada hadiah abang beli dah apa dia hati abang. <laughs> Cia cia. Dia tidak butuh itu. Bawa lah kan. Ah, tak adalah abang minta maaf. Abang memang terlupa. Rupa-rupanya isteri kita. Kita bila dengar dia jawab. Okey lah. Ya Allah abang memang terlupa. Minta maaf saya sangat. Cuba tengok dalam telefon abang. Abang dah buat dari reminder ni. Ha? Ya Allah. Ya, ya. Sesungguhnya abang ni manusia biasa. Tak lari daripada buat salah. Macam ni lah. Siap lah, siap. Mana abang? Siap kita pergi makan kat luar. Eh? Malam ni kita raikan berdia. Ah, tak ada saya cakap je. Hati dah bunga-bunga ni kan. Saya cakap bang. Ah, eloklah kau cakap-cakap. Aku pun cakap je. tak jadi ni keluar. ha. <laughs> eh. Ha, maknanya kebahagiaan rumah tangga kita ni atas kita. Nur kasih cahaya tu. Tu sebabnya kita tak boleh nak kan? Setiap rumah, saya beritahu eh. Setiap rumah ni berbeza-beza iklim dia. Ada satu rumah ni memang panas terik. Okay. Dia dah biasa macam tu dan dia bahagia dengan kepanasan tu. Okay. Ada rumah ni pula beku. Ada satu rumah tu pula empek cuaca. Kejap panas, kejap sejuk, kejap musim bunga, kejap sini. lah. Dan setiap keluarga tu berbeza-beza teknik pentadbiran dia. Okay, Tetapi yeah. walaupun berbeza macam mana pun ia hanya boleh diseragamkan dengan Nombor satu tadi Allah segala-galanya Selesai ah, masalah Itu dia. Panas ke sejuk ke apa ke Dan jangan sekali-kali bertindak Seolah-olah kita ni sebagai pakar psikologi keluarga antarabangsa <laughs> Masalah kau tu senang je Kalau keluarga aku aku buat macam ni Kau buat cara aku ni Jangan dia ikut cara kita rumah tangga dia lagi buat beranda sudahnya besok akhirat besok dia cakap dia ni yang nasihat aku buat macam ni kalau aku jadi engkau dah lama aku ceraikan dia dah. Ha, dia ajar pula benda <laughs> macam tu. Minta jauhkan benda-benda macam tu. Ya? Jadi mudah-mudahan ya, dengan apa yang kita nak buat tu, kita buatlah ya? yang terbaik. Ha, basic foundation tu, asas itu sama. Kita dah ada dah. Cuma Nur kasih tu definisi tadi. Definisi kita nak letakkan terpulang pada kita. Ada kadang macam mak saya. Mak orang mak dulu-dulu mana dia cakap sayang-sayang ni? Tak ada tu. No. <laughs> Ya, ya mak sayang kat kau memang tak cakap kau cakap man. budak tu lari dari rumah tu <laughs> terperanjat tapi mak kita gambar dengan perbuatan dah caranya yeah. Ya. begitu dengan perbuatan ya. dan tapi akhirnya kita tahu dan begitu juga anak kadang-kadang memang dia tak cakap dia sayang kat kita tapi perbuatannya tu menggambarkan kasih sayang dekat kita betul betul betul Assalamualaikum mak dalam ni Abang Alung balik sekejap ya. Sekejap sangat. Tak ada apa ni nak bagi mak ni. Ni mak ambil mak tengoklah ya. Ya mak nak pergi kerja ni. Assalamualaikum. Salam ha. cendangan mak dia pun balik. Hei, eh, hey, budak ni. Macam tu kelayan mak kau. Dia pun buka envelope. Dalam tu ada sepuluh ribu. <laughs> Baiknya anak aku. Ini ibu baik mak tak? Dia cara pun beza-beza. Lepas tu belakang tu mak baca. Dia suruh baca. Baca apa? Rupa-rupanya sepuluh ribu tu tadi duit tambang bagi kat mak dia. Belakang tu dia dah uruskan dah visa dia apa semua untuk mak dia pergi umrah. Wah itu dia tak cakap pun dia sayang kat kita tapi itu sayang ke tidak tu nah, sayang itu, itu harus jangan hukum cik. anak tu tak sayang gitu begitu juga anak tak adil kalau hukum mak dia tak sayang orang perempuan yang marah-marah hujung tu sayang lah kenapa dah jadi ini main aja lambat balik garam tu dah pergi makan pergi makan hmm. pergi makan tu sayang lah tu betul betul kan abang ni geram betul lah ish pergi bilik tu pergi mandi baju abang sudah siap kan atas katil dah siap baju atas katil sayang walaupun kadang-kadang tak cakap cuma masih belum terlambat sayang itu masih boleh dilafazkan lafazkanlah untuk mak kita mungkinlah mak kita tak cakap tapi tak ada salahnya kadang bila mak dah mati pun nak cakap mak alung sayang kat mak kenapa mak pergi kenapa dah tak ada pun nak sebut sebutlah masa hidup masa raya tu sebut betul mak alung sayang mak macam tengah kan. mak kita langsung tu Koreh mak kata memikirkan apa yang kita sebut tadi. <laughs> Sebab tak pernah dengar kan. Lazim kan, biasa kan. Itu sebabnya betul juga kan ter, yang biasa. Enggak terbiasa cuy yang, yang seperti betul. ini. Ya. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita amalkan dan sebab panjangkan yang kita manfaatkan. Sesungguhnya benda ni bukan mustahil. Nak capai keluarga bahagia ni bukan mustahil. Onak dan duri itu cabaran biasa tapi matlamat akhirnya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat benda tu bukanlah mustahil untuk kita dengan syarat kita kena sama-sama berusaha ke arahnya Amin. mainkan peranan masing-masing pokok sekayu daun selasih oh, thank you selesai. terima kasih Oke cuy, pasti kurang ada yang sudah penat ya uh, dengan men, apa namanya menonton video ini cuy. Tak masalah gitu ya. Kurang kalau mau tengok video ini tuh kurang bisa bagi-bagi, bagi tiga part gitu ya. Saya sengaja membuat ini satu part langsung gitu ya. Supaya ini cuy, saya ingin menguji diri saya sendiri juga cuy ya. Apakah saya tengok video Ustadz itu adakah video Ustadz sepanjang ini tuh yang tidak kelakar? Awalnya ya, saya berpikir video ini tuh tak ada kelakarnya sama sekali lebih ke pengajaran gitu ya tapi ternyata <laughs> bukan Ustadz Syamsul Debat namanya cuy kalau nggak kelakar gitu ya. ini saya ambil video yang eh, nggak uh, ada uh, dari judulnya itu bahwa ini kelakar nggak tapi orang bisa tengok ya beberapa part-part di mana Ustadz memberikan Eh, apa namanya eh, penjelasan itu dengan caranya sendiri karakter dari ustadz itu ekspresi dan karakter ustadz yang penuh dengan punchline-nya itu itu menurut saya aduh ustadz ini satu-satu kelebihan ustadz itu ya uh, ustadz bisa membuat uh, ceramahnya jadi kelakar dengan tekniknya sendiri cuy dan sebelum saya pamit, saya berterima kasih banget ya kalau Ustadz tengok video saya ini. Saya berterima kasih banget karena video-video seperti inilah saya dapat pengajaran apalagi tentang berkeluarga gitu ya tentang mengurus anak itu paling penting banget sih cuy ya karena saya masih punya anak yang masih kecil lagi 2 tahun jadi saya butuh banget yang seperti ini cuy Oke okay, ya durasinya panjang banget cuy Kalau kurang mau tengok video ini Kurang bisa part-part saja aja gitu ya Kurang bisa tengok seperempat Nanti esok lagi bisa tengok ini Kalau memang bisa lanjut ya nggak apa-apa dilanjut ya dan jangan lupa like-nya cuy ya dan mungkin itu aja cuy saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Indi thank you next thank you next dan thank you next bye